Escoltes, un programa de la xarxa emisores municipales valencianos. Así comienza La Represa, un programa de debate, de diálogo, de reflexión y de introspección. en definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprà, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, així tots els programes són especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat d'allò més especial. Eh, bona vesprada, sóc Josep Nadal, sóc de Pego, eh, també sóc cantant de la Gosa Sorda i diputat de Compromís a les Corts Valencianes. Eh, molt bé, Josep, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i benvingut a la represa. I com bé has dit, no, eres que el cantant de La Gossa Sorda, eres un dels fundadors de la Popular Formació, mm. que és una, un grup de música que data de l'any 97, encara que començaria un poc més tard a cantar. I comencem per la típica pregunta que sempre se fa, que és donis que el nom i què tal foren els vostres inicis? Bé, el nom ja, ja, ja, cada, jo crec que cada volta contesta una cosa, la pregunta aquesta. El nom és una qüestió d'adolescència que hi vaig ir perquè un amic se lo va inventar i no, teníem, no sabien quin nom posaria el que queda un poc més ridícul de tots eh, es va quedar Ixet també perquè era el més fàcil de recordar i, i res, eh, sí que ahir pues, dir que sí, que des de que es va triar el nom fins a que van fer el primer concert igual van tenir passar 4 o 5 anys perquè ara jo he xerrat gent molt jove que hi sent ja molt <laughs> preparats i el primer dia, el primer concert que fan ja tenen una tècnica espectacular, però abans no era cine eh, i, <laughs> i realment com van començar molt va costar bastant agarrar tècnica, no? Fins, per això dius tu que igual el primer assaig de que serà l'any 97 i després el eh, primer concert fins a pràcticament dos anys després no el van fer. uh mhm. -huh. I bé, com has comentat, no, els inicis serien aquells típics no, que ja coneguem de les bandes de garatge, no? en el garatge una sèrie d'amics eh, tocant instruments. Eh, quins foren els motius que vos espentaren a crear un grup com este? Els motius? Pues, els motius que que té també qualsevol adolescent quan, quan eres jove pues, totes aquestes coses de la música i tal les veus com una cosa especial i segurament és d'aquelles vocacions culturals, pues, la de fer un grup de rock és la que, mm, diguem-ne, la que més extensa i la que més èxit entre la gent jove, i, i suposa que va ser això, també és una necessitat d'expressar-se, eh, també quan eres jove sents que, molta, que, la, que, no, que al teu voltant hi gent que no, no el fa molt de cas, el sents una mica incomprès i en comptes de, de quedar en una frustració o, o en una postura més de, de postureo, valga la redundància, pues, vam intentar tirar en més avant i fer un, grup, un grup, no? Que allò que en principi ho veiem pràcticament impossible, però poquet a poquet, pues, bueno. Podríem dir que era la vostra manera, pot ser, no?, de, de presentar-se a la societat, de, de dir el vostre missatge, no?, de dir la vostra... Sí, sobretot això, sí. d'alguna manera, també descobrint alguns grups que, ja, que van començar abans que nosaltres, eh, veies que donava moltes possibilitats. Eh, podies, a banda de que et dona facilitats de connexió per a socialitzar-te, per a, per a passar-ho bé i, i també per a expressar-te, no? Uh mhm. -huh. Abans de començar el que seria ser l'entrevista en si, d'entrar en, en, en caldo calent, el nostre servei de documentació, que és bàsicament jo i el senyor YouTube, eh, vam estar buscant no, una entrevista, crec que era un país de llibre, no, de Eugeni Alemany, no ho sé, uh mhm. -huh. que comentaves que tu de jove anaves per retor. No, no, no, l'entrevista no era exactament així. Eh, L'entrevista vam preguntar si hagués nascut al segle XVII, que era el llibre del que estàvem parlant, què, què hagués volgut ser, no? I vaig dir que, que si hagués nascut al segle XVII, el millor era ser, ser retor, vull dir, eh, si naixi, naixies al segle XVII eh, en una classe baixa de llauradors, o te a llaurar, o l'única ascensor social que podies tindre en aquell moment era ser retor, i per això vaig dir això, no, <laughs> no té res més. <laughs> Eh, bé, tenint en compte el contingut de les vostres lletres, està clar que <laughs> esta, esta frase podria donar molt de sí. Sí, sí, bueno. Bé, parlarem un poquet d'això un poquet més avant, no? Eh, com diem, no? En 1997, una sèrie de jovens un dia avorrits se'ls ocorreix un nom, La Cosa Sorda, mm. i tot això desemboca que en l'any 99 hi ha un primer concert. Sí. Com foren els primers concerts? No, els primers concerts pues, vas a tocar davant dels amics, en una casa de la platja i tal, eh, encara ho recordem amb molta tendresa, no? allò de, dels nervis abans de començar i, i això que tocaves davant dels amics de tota la vida, no? I, I els primers concerts van ser una mica així, de, fent el que podies a nivell tècnic i tirant una miqueta més a nivell <laughs> expressiu per a tapar les mancances tècniques que teníem tots, no? Jo ho recordo una mica així i, i sobretot amb molta il·lusió i molta, diguem-ne, una miqueta de por, també. <laughs> I bé, a poc a poc comenceu ja a fer concerts, no? perdeu un poquet la part escènica i ve el primer CD vostre o la primera maqueta, que és La cosa està que bossa, mm. que apareix eh, així, és l'any 2000 o 2001 exactament, quan apareix la primera maqueta? La primera maqueta Mm, de que aparèixer el 2000 o per ahí, no sé ara al mateix no recordo <laughs> crec que, crec que l'any 2000 suposa mm -hmm. que bé, foren, si no me'n recordo, no? 5 o 6 cançons sí. i guanyareu el premi del Consell de la Joventut, que pot ser vist en la distància, semblaria fins i tot sorprenent. Sí, sí, a nosaltres ens va sorprendre. En aquella època ens va sorprendre molt guanyar, a més vam fer ahir eh, eliminatòries, eh, semifinals, final i tot, i també mirant una mica els grups que participaven, sobretot a nivell tècnic, era el que en aquell <laughs> moment estàvem més eh, ens va sorprendre molt guanyar aquest concurs. Però suposa que tot això ens va obligar d'alguna manera a treballar per intentar fer les coses millor, perquè eh, quan anaves, anaven eixint de concerts d'estos o quan guanyaves un concurs, d'alguna manera eh, t'exposaves més a l'opinió del públic, el qual feia que, que necessitaràs treballar més hores per arribar a anar pujant a poc a poc el nivell. No? Uh-huh. I un altre pas avant, no? en el vostre nivell seria l'any 2003 que a Vigila, que ja és el mm. primer, mm. el primer CD, en eixa portada en la gossa i, i espècie de, mm de transistor, i que bé, en certa manera sí que va ser la vostra consagració, no? sobretot a nivell de crítica i de coneixement en l'escena de la música en València. Sí, sí, la veritat és que Vigila per a nosaltres va significar donar-nos a conèixer per a, a, molta gent, sobretot la gent que en aquell moment ja escoltava música en València o música de, de del nostre estil, eh, en Vigila pugem una miqueta al nivell tècnic i també ja eh, aconseguim també eh, d'alguna manera treballar colze a colze amb el que seria el nostre productor de, per a sempre, ja que jo me faràig. eh, entenem també en, en Vigila com funcionen els processos de gravació, eh, que, per a què aprofita un productor, quina és la feina que ha de fer cadascú del grup, eh, va, ser, va, ser, eh, va ser un aprenentatge la gravació d'aquest disc, no? I de fet, eh, d'alguna manera el disc va ser una mica <laughs> millor del que ens esperàvem, el qual pues, sempre, sempre està bé, no? Sempre és positiu. I bé, i se que, com tu dius, no, va ser millor que, del que esperàveu. Teniu dos eh, cançons que foren, podríem dir que ja serien fixes en el vostre repertori. Mm. Una és Senyor Pirotècnic mm. i l'altra és Batista Seba. Què ens podries dir, al millor un poc sobre Senyor Pirotècnic, que jo crec que seria la més famosa de totes, no? Sí, senyor Britànic parla de la ciutat de València, del País Valencià en general, però sobretot de la ciutat de València, pues ahir feia poquets anys, poquet de temps que havíem eh, arribat a, a la ciutat i, i llavors les coses eh, estaven, pues, suposa que com ara, una miqueta pitjors <laughs> per a certes coses i que a base de sentir prou voltes, potser per parlar en valencià jo de vete, vete a tu pueblo, vete a Catalunya i coses així, no? i totes aquestes coses el fan re reflexionar i que d'alguna manera ens imaginàvem també la, la ciutat com una espècie de camp de batalla, no? exagerant-ho molt, eh, que evidentment, no? però en aquestes edats també ho veus més així. No? i d'alguna manera el, el senyor britànic era una resposta a tot això no? de la ciutat de València que no ens agradava. Uh mhm. -huh. Crec que era Pere Fuset, no? alguna volta ha comentat que eh, sobre la lletra de la cançó te va arribar a preguntar sobre eh, aquella frase de Partit Popular i Tercera Via combaten mm. units contra l'esperança. Podríem parlar un poc de... Sí, podem parlar. No, no sé si no sé si ara, segurament ara si tornen a escriure la cançó no ho haurà fet igual, no? De fet, tenia alguna alternativa ahir per, a, per, a, <laughs> per aconseguir aquesta rima, no sé al final per què es va quedar lo de tercera via. Jo crec que ho vaig deixar també, independentment de que molta gent veig ahir com una espècie de discussió interna del nacionalisme valencià i tal, que, que també també apareix, no? Jo no pensé ara igual que fa 15 anys, però eh, eh, lo de les terceres vies se'n venia molt bé. En aquella època es parla molt també de la, de la tercera via de Anthony Blair i de Giddens i tot això, que era com una espècie de crítica a tota l'esquerra eh, eh, social liberal més que social liberal, que havia com renunciat als plantejaments més obrers o més socialdemòcrates o com vulgueres dir-li, i havia hagut un gir eh, molt fort a aquest nivell. Recordar que els anys 90 també són els anys eh, del desencís i després de la caiguda del mur de Berlín i que són els anys en què eh, molts partits socialistes de, i, i també partits comunistes de, de tota Europa eh, acaben eh, virant cap a la dreta, no? Eh, D'alguna manera és un moviment normal, perquè després de la caiguda del mur de Berlín, evidentment que un s'ha de... Repos... Va ser una, un cataclisme així a nivell històric, és normal que la, que la gent es reposicione, no? Però, clar, la, la reposició va ser... Eh, la gent es va, eh, els partits es van posicionar molt cap a la dreta, no? I, i, i aquesta frase m'aprofitava un poc... Eh, eh, per, a, per a parlar d'això. De tota manera, no sé si ho, ara mateix no sé si ho haguera eh, dit així, més que res perquè és un, no, a vegades s'introduir en les cançons conceptes que la gent eh, no entén, pues no té massa sentit i cadascú se l'agarra com li dóna la gana. No? Molt bé, i l'altra gran cançó no, d'este CD és la de Batiste Seba, que també és un mm -hmm. clàssic que vos ha acompanyat en, en tota la vostra trajectòria. A banda d'aquest homenatge mig implícit a Inadaptats, no? en, en, mm -hmm. sobretot la part final, i en la, en la cançó no trobem això, el que seria una defensa del territori, sí. no enfront als atacs de l'especulació i etc. Sí, la cançó... Mm, la idea de la cançó naix un, una miqueta, fins i tot, eh, més quasi, quasi de la ciutat de València. Jo, les primeres lluites que recordo en, en defensa del territori, les primeres que recordo són més de la ciutat de València, des de que va, es va engegar el Salvem el Botànic, i després... Eh, que després hi ha altres lluites més puntuals en l'horta i tal, no? Jo, per exemple, jo vaig, i alguna altra gent del grup van participar més activament en, el, en, en la lluita que va haver en l'horta de Benimaclet contra la Ronda Nord i també eh, en, en la lluita de, de la punta i en la del cabanyal. Jo, a mi me, me socorreix una miqueta la, la idea de Batista Seba a partir de, de la lluita de, de Jauraus de la punta. Eh, recorde com eh, quan anaven, ja van començar les màquines a entrar i a tombar eh, les masies i tal, les alqueries, eh, en, va haver un moment en què tot el món, la gent de la punta i també els que els donaven suport, que en aquell moment pues, eren una quadrilla de separatistes i de, i de, i de anarcos, sobretot això, doncs, no, no es veia molta més... Sí, jo sí que recordo en aquell moment, a, eh, a, per exemple, person, personatges com Joan Ribó, que sí que anaven en la bicicleta i tal, però eh, era molt, diguem-ne, molt <laughs> radical tot l'ambient que els estava donant suport en, en aquest moment a, a Jauraós de la Punta, no? I em va vindre al cap un poc la cançó de sentir algun comentari d'algun llaurador d'allí, no? de, de, de, després de concentrar-se davant de delegació del govern, i estaven tots, eh, de, de com d'alguna manera eh, havien estat tota la vida treballant per a que ara els feren això, no? i que eh, es lamentaven que d'alguna manera no haver sigut més, més durs en la societat que els havia tocat viure i que havien sigut massa bons eh, massa bons ciutadans, en certa manera, per a que al final eh, la societat els, els ho farà pagar així, no? Eh, això pues, doncs, de, em va fer imaginar-me tota una història també de, de, de que, bueno, que, que també n'hi havia que mirar de manera positiva a la gent del camp, eh, la gent que venim de postures eh, més conservacionistes, eh, d'alguna manera hem tractat a voltes a la gent del camp com que és gent que contamina, que tal, no? I, i i evidentment no n'hi haurà eh, societat rural i no n'hi haurà camp i no n'hi haurà eh, un medi natural eh, interessant i més al nostre país sense, sense llauraors, no? N'hi havia que fer un poc positiu això, imaginar-se un, un personatge que, que fora del camp, que fos una persona major, però que, no, però que al mateix temps no estiguera marcat per aquelles, diguem-ne, eh, connotacions conservadores que ha tingut la gent del cap camp, la, una part important de la gent del camp al nostre país i que van passar de repente tots a votar li massa al Partit Popular, no? Mm. Eh, D'alguna manera es volia contrarrestar això en la cançó de Batista Sego. Uh mm-hmm. -huh. I bé, deixant de banda el contingut de les lletres, sí que és veritat que passant ja, a, deixant de costar la inspiració, passem ja a lo que és l'acció, una volta així a l'escenari, comenceu a moure tant el CD com les vostres cançons, eh, estem en la cresta de, un poquet en la cresta de l'ola en aquest moment, no? És l'època, en 2002 crec que trau Obrim Pas Terra, és el moment en què Obrim Pas fa de punta de llança, pot ser, del, de l'escenet de la música en mm -hmm. valencià, i apareu vosaltres, apareixeu els Bates, apareix Orxeta Sound System... Sí, Orxeta, sí, va ser per l'època eixa, que recordo el primer concert d'Orxeta encara. Sí, eh, d'alguna manera sempre hem dit que nosaltres eh, som el que som també per, perquè som també tot el que n'hi ha al nostre voltant no? i que formem part de tota aquesta gran polseguera que, que, que va avançant, no? Una, per dins de la foscor, però d'alguna manera ha anat avançant. I, i sí, sempre mos, mos hem mirat molt també en, amb els nostres companys, amb la gent de Green Pass, amb la gent d'Orxata, amb la gent dels Bates que tu has comentat i, i amb tots els, tots els grups que han vingut després, i, i això, en, sobretot en aquell moment, va ser molt positiu, perquè teníem algú d'alguna manera amb, amb el que competir i amb el que col·laborar al mateix temps, no? la qual pues, és una cosa eh, pues, positiva i, i, bé, i, i, i, i, i pensem que hem contribuït un poc pues, a, a l'escena que n'hi ha avui en dia. No? <laughs> Podríem dir que entre Surs enviar un poc de pique, no?, entre veure qui era més popular o, o això no existia? Eh, sí, sí que existia jo crec que ara mateixa és molt més, molt més fort el Piqué i això. Mm. Jo pense, pense que sí. Eh, en aquell moment també existia en Piqué, això, això n'hi era tota la vida, i més en els artistes, ja saps que els artistes eh, són de les poques faenes que no són, que no n'hi ha corporativisme, però, però jo penso que en aquells temps igual és perquè ho tinc un poc idealitzat, però penso que no n'hi havia tanta batalla entre els grups com pot haver ara. També és veritat que era una escena un poc més d'anar per casa, per a lo bo i per a lo roïn. Evidentment, i no hi, ha, no, hi havia tants diners damunt la taula. Mm -hmm. Perquè, vull dir, en aquesta època, eh, qui, qui feia música també havia de treballar en, en, en altres coses, no? sobretot hasta, hasta que arribava a consolidar-se. Sí, en aquell moment no n'hi havia pràcticament ningú professional. Jo no ni professional, bueno, ni, ni semiprofessionals, que és eh, d'alguna manera el que hem sigut la <laughs> cosa sobretot aquests anys, més que professionals, semiprofessionals, no? Sí, eh, llavors eh, obrim pas, començava i tal, però sí que eh, llavors les coses igual tenen una altra importància. Quan la gent ja mou pensant en fer un grup eh, per a viure d'això, ja no, la situació ja no és la mateixa. Uh mhm. -huh. I bé, com diem, no és una escena que a poquet a poquet anava creixent. Eh, també és veritat que en aquesta època tots els grups pràcticament teníem que anar junts, no? perquè era la música en valencià, no era mm. ni el rock combatiu, ni era... Sí, els, els grups pues, sí, estaven condenats a conèixer-nos i a suportar-nos <laughs> entre nosaltres perquè no n'hi havia un altre. Eh, també en aquells moments, eh, la, la, en aquells moments ara també, però en aquells moments possiblement es notava més o, es va criticar més també de que els grups pues, tenien una, un ascendent ideològic més marcat, no? I, i suposa que també era per la situació política del país i per la situació de la cultura valenciana que d'alguna manera el que feia falta era pegar una, una punyada en la taula. No? Una altra de les crítiques també era no, l'excessiu protagonisme de la dolçaina pràcticament en tots els grups d'escarroc. De, de sí, sí. Eh, eh, bueno, és una crítica que jo trobo que és, totes les crítiques són respectables, però jo també penso que, bueno, al revés d'això, evidentment que la dolçaina no és un, no és un instrument eh, a nivell musical que, tinga, que, que puga fer-se molt extensiu, en molts camps, ni moltes tonalitats, ni a moltes textures i tal, no? la dolçaina té un, un límit. Però també és veritat que podem pensar que a ningú li estranya que, que la gent utilitza altres tipus d'instruments i quan vas a veure un grup que porta guitarra elèctrica o porta un trombó, la gent és que ni es dona compte però si portava una dolçaina sí, perquè la dolçaina és molt, molt protagonista, no? Jo penso que d'alguna manera també, eh, eh, quan es criticava això, no, mm, eh, s'es va anar un poc massa enllà en la crítica en el sentit que igual no eren més de 10 els grups que feien música en dolçaina no? I, i algú va pensar que això era tot el món no sé, igual perquè la dolçaina sent molt però no, no va ser tampoc mai així no? Mm <laughs> -hmm. I continuem parlant de canvis no? que se produeixen en aquesta dècada dels 2000, els primers CDs, òbviament la maqueta era autoproduïda no? I, i, el, i el que ens trobem així és que passem d'aquestes primers maquetes i primers CDs que eren un CD físic uh mhm. -huh. a que ja comencem en la distribució digital, en el concret en l'any 2005 traeu Brut Sangonera com a single Sí, bueno, no va ser molt bé un single sí, va ser... Realment Brut Sangonera és una, un experiment que s'ha fer en, en, en la Marina Alta, de posar d'acord alguns ajuntaments per a, per a donar un espentonet als grups de la Marina que estaven començant i, que, i, i deixar-los gravar en un, en un, eh, en un estudi professional eh, i que pogueren gravar una cançó que del grup de la Marina així que estaven Mm, dels grups més emergents i que després això, doncs, eh, aquest CD es, es distribuïra pels ajuntaments i entre la gent i que també hi haguera un circuit de concerts en directe. No? Això va durar un parell d'anys o tres i va ser molt interessant. Això, el que ho va portar tot, de fet, va ser eh, Marc de Sousa, que és el, diguem-ne que avui dia és el productor de la música valencià per excel·lència, que nosaltres també ens ha produït algunes coses i és el productor de de Smoking Souls, d'Espencat, i sembla que també ha produït a la raïs, eh, bueno, que ha produït a tot el món, i en aquells moments ell també, ell també, ell també estava començant en això de la producció i em, eh, va estar molt bonic perquè vam anar creixent junts no? des de Sangonera que ens va gravar eh, Marc eh, fins a eh, hem anat, d'alguna manera hem anat cre creixent junts tot el moviment. No? I aquesta cançó era una cançó solta, però que també en aquell moment parlàvem de lo que d'alguna manera més ens interessava, que era la destrucció del territori que n'hi havia al nostre voltant. I en aquest moment, segurament un any o dos després de, del, de Batista Seva, en aquest moment sí que ja eh, la cançó ja no parla tant de la ciutat de València, sinó que parla ja de, de la nostra comarca, de la Marina Alta, on la creació ja era molt brutal i ja és al, al, al terrat de casa i miraves cap a les muntanyes del voltant i ves com estaven dinamitant-les, com estaven destrossant-les i, i també ves sobre el plano pues, la quantitat enorme de, de, de pais i de, i de camps de golf que n'hi havia projectats, el qual pues, d'alguna manera assustava molt. No? Tot això anava lligat amb una certa filosofia que van tindre des del principi, en el tema de... Ja no, no hi ha la gossa sorda, sinó tots els moviments, d'alguna manera, que lluitaven en defensa del territori, i és que eh, veníem... El país tenia una paradoxa, no? I és que eh, la gent no, no, no sol defensar allò que no estima, no? Per a defensar una cosa, més quan hi ha una agressió, eh, has, has de defensar alguna cosa que estimes, no? Si és alguna cosa que et dona un poc igual, no, no, no ho defenses, no? I ens donàvem compte que passava un poc això, això no? Podies cridar a la gent a la defensa del seu territori, però si no l'estimen, si no es donen compte dels valors i dels propietats que té i de la importància que té per a ells i per als seus fills, no van a defensar-ho. No? Pensa que la cultura, d'alguna manera, en aquest cas les cançons, també ajudaven a que la gent s'estimara eh, eh, el seu territori. No? I una altra cosa que veiem no, en aquesta cançó, que potser se separa de moltes de les protestes de l'ecologisme d'aquesta època, és que per fi se, se posa nom, en aquest cas el brut sangonera, a el depredador que està atacant el territori no com en el millor altres cançons que simplement se parlava de l'especulació com un Clar. abstracte. Sí, nosaltres sempre, sempre van ser bastant bata no? <laughs> En aquest sentit, eh, evidentment pues, n'hi havia culpables i, i, i, que, i gent que s'estava fent rica amb això, no? Jo, ara a nivell polític i parlant-ho d'una altra manera, em ve molt al cap que intentar eh, que és important també, ara quan comencen a aparèixer casos com emails a taula eh, o totes les caixes B que té el Partit Popular, no? i aquestes caixes B eh, algú les ha omplit. Vull dir que estem una miqueta en el mateix, que es parla de corrupció o es parla de, de finançament irregular o és del PP i tal, no? Però, escolta'm és que, és que algú està finançant el PP i n'hi han hi ha llistes enormes de sumari de Gürtel on apareixen, és que hauríem de veure quina gran empresa valenciana o quina gran constructora valenciana no ha finançat el PP i acabaríem antes, no? Eh, en aquest sentit, pues nosaltres pues, això l'any 2002 o el 2003 ja ens donàvem compte de per on anava l'assunt, no? Mm -hmm. I continuem parlant un poc d'indústria editorial, eh, well, indústria editorial musical. en l'any 2006 apareix Garotades, mm -hmm que crec que també destacar no, perquè era la primera volta, no? Vos, eh, jo recordo que en aquesta època, estem parlant de ja fa 10 anys, eh, se, se anuncia com a un disc autoproduït, és a dir, vosaltres fèieu... Sí, no, de fet la cosa Sorda mos hem, mos hem autoproduït tots els discos, menys l'últim, que és el, el disc en directe, que és un, era una mica una cosa més de, de la discogràfica, però nosaltres eh, la producció, el que és eh, pagar-nos la gravació i tal, sempre ho ha fet de la nostra butxaca i una volta estava fet el disc anàvem en aquest cas ja els últims discos a Maldito Records, que era el nostre setge, i diem, bueno, hi tens el disc i ja està. No, no, no hem... En l'últim disc sí que és un, ha sigut una iniciativa més de, de, del segell i que nosaltres pues, doncs, ha ajudat molt perquè necessitem un disc en directe, no? però sí, sempre eh, vam tindre clar que, eh, no anava a estirar més el, el braç que la mànega i que, i que n'hi havia tants diners i que n'hi havia que tenir tants diners per a gravar perquè la gravació valia això i a partir d'ahir començar, no? Uh mhm. -huh. I bé, què podries dir, no? Pot ser d'este disc que és 2006, ja esteu consolidant-se en aquesta escena, no? De fet, quedaria poc per a una de tantes retirades d'Obrint Pas, que en certa manera faria que passaríeu a, a primera línia. Eh... 2006, eh, Garrotades d'alguna manera és el disc que ve a consolidar tot l'anterior anterior de fet, perquè, clar, Vigila és un disc, és un disc de 7 cançons només. Garrotades ja és un disc de 11 cançons, més, més un bonus track. I venim a consolidar el discurs eh, que estàvem parlant abans, de, eh, que és el discurs que més apareix en defensa del, del territori i en defensa de la llengua, és d'alguna manera el leitmotiv de, del disc Garrotades, eh, i després eh, a nivell musical consolidem eh, eh, una part de l'estil de la gossa sorda que és més consolidat en aquest disc, que és el de el de l'escànem d'Olsaina, que ja estava portant i, i tirant avant en gran èxit, obrint pas, i que nosaltres intentem portar-lo una mica a la, al nostre, a la nostra vessant, una mica pot ser mm, més festera i també igual un poc més ràpida o més canyera i tal. No? Això és diguem, un poc el resum de lo que va ser el, el disc de, de Garrotades. No? I m'agrada que digues no, que de és en certa manera una consolidació perquè, vaig a, jo crec que quan en 2008 i Xaó, mm que és, podríem dir, un dels grans discs que publicareu, ahir sé que se veu usar canvi de tendència, no? Mm Moltes cançons eh, podríem dir que són temazos. Òbviament la que destaca és Camals Mullats, no? que seria un poc una història d'amor. També està l'última volta, vull dir, veiem com a que se comença a lo millor a parlar un poc més d'altres temes més sí. menys combatius. Sí, en Saó... Sao d'alguna manera Saó parla de la pluja i, i de, la, de la pluja que fa falta en aquesta terra quan patixes molts anys de sequera. En aquest cas era un, una metàfora bastant al símil polític i, i, i social i cultural. Eh, però sí que és veritat que d'alguna manera, tot i que pots, pots, des de fora es veu el, el, el disc és com una consolidació del grup, evidentment, perquè és el primer disc que nosaltres estem realment satisfets de com sona i que eh, i, i li arriba a la gent com a que hem pegat un pujó gran, però, però del, eh, és un disc en el que sí que eh, toquem més textures, independentment de lo que és l'escàndol Saina, que és, havia estat més, més consolidat en, en garrotades, i que ve també de, de, de la necessitat, eh, eh, s'oix ja l'any 2008, i ve també de, de la necessitat de reformular els discursos, no? Eh, i, això, i això pensem que és important reformular eh, els discursos per no estar tota la vida pegant-se cabotades contra la paret. Eh, el 2007 havia sigut una gran derrota històrica de, de l'esquerra valenciana i de tota la gent que van posar a, eh, per a, en marxa per a derrotar el PP i pensaven que ja podia ser un canvi històric i realment mos ho creem i no, no va ser així, mos van pegar eh, un bac impressionant i eh, ahir van haver un parell d'anys, jo penso que fin, fins 2009-2010, que la gent comença a altra volta a, eh, a animar-se un poc i veure que es pot, això es pot reorganitzar d'una altra manera i que no estem morts, però sí que va haver un parell d'anys i tal que donava un poc la sensació de que estàvem morts. I Saó venia un poc a, a intentar animar a la gent i intentar també intentar canviar un poc eh, el discurs que fins ara havien tingut que era un discurs molt a la contra i que, evidentment, anàvem a, tindre, a mantindre el, eh, el discurs polític, però eh, n'hi havia que enganxar a la gent en, una, en altres tipus de, de discursos que, evidentment, a nosaltres <laughs> també ens agradaven molt, que eh, parlaren de coses positives de, de, de lo que tenim al nostre voltant. No? En aquest sentit, pues, la cançó que els mullats, la que el dies, Eh, de, té la gran diferència entre Camps Mullats i Senyor Pirotècnic és que Camps Mullats té una vessant positiva de lo que també parla negativament de les coses que no ens agraden, però té una vessant també molt positiva de la ciutat de València que volem i en certa manera és una cançó que a nosaltres també ens fa falta, no? creurem nos la nostra ciutat i que la ciutat de València no és un lloc només on estem de pas o a estudiar o, o a viure, sinó que és la nostra ciutat i per això ens l'estimem i que així es pot viure d'una altra manera la València oficial i que n'hi havia que canviar les coses. No? Uh mhm. -huh. Podríem dir no, que són dos cares de la mateixa moneda, no? Senyor Pirotècnic és la visió negativa de València, que al cap i a la fi, en un país com el nostre, hem tingut dies de frustració mm -hmm. tots un poc, i que l'altra cara és Camals Mullets, que és la cançó d'amor a València. Sí, és una cançó un poc d'amor, també d'odi, en certa manera. La cançó també parla de, de, de, de, de coses negatives de la ciutat, però sí que pensaven que lo important era fer-la nostra, fer, fer la ciutat més nostra i que ens donaven compte que n'hi havia molts punts positius de la ciutat i que tot això n'hi havia que aprofitar-ho, no? Eh, un altre, un altre vessant, no? Teste Amor, podria ser la de l'última volta, que també és mm -hmm. una cançó que no té res a veure en les que combatiu, que damunt sempre era la contra de coses. Mm -hmm. En aquest cas és... Sí, l'última volta és una cançó d'amor, eh, una cançó d'amor així d'anar per casa, Pero lo, en, en, este cas eh, el, la idea era fer una història de que no s'acabara mal. Que no s'acabara mal en, parlant en el sentit de que... O sigui, és una història d'amor que s'acaba, però no s'acaba mal. Vull dir, dona un poc la sensació de que estem acostumats a allò de l'amor romàntic, que ens acostumen a que l'amor és una cosa que si et falta o que si et deixa la nòvia <coughs> és una autèntica catàstrofe, que la teva vida i jo penso que això també és més... Estem molt mediatitzats pels, per mitjans i, i per i per certs interessos que fan que, que com, a, a, acabem confonent de sentiments, no? Vull dir, si has estimat una persona i et deixa o la deixes tu o el que siga, eh, més important és desitjar-li sort, no? Eh, que el camí et sigui llarg i ple de llum i noves sendes. I eh, això i tota la cançó va un poc igual, no? que no es tracta d'anar fent-se retrets, tu m'has dit això, jo m'he dit allò, si, quan s'ha acabat, s'ha acabat, i, i, i ha sigut bonic, i el que ha durat, i, i pensa que també hauríem d'anar molt per allà acabar en aquest tipus d'amor romàntic tan venjatiu i tan egoista, per a caminar a altres tipus d'amor eh, i, i suposa que ahir també tindríem ja molt avançat per anar contra la violència de gènere i això, no? És, un, és una lectura, mira, aquesta última que no... <laughs> No, no, se, no se pot ser o no se pensa al primer moment. Parlem d'una altra història, no sé jo si d'amor, però en certa manera, com tu has dit, per a defensar alguna cosa cal estimar-ho, la cançó de Tres de Pego és una espècie sí. d'homenatge, no? podríem dir fins i mm. tot a, a la classe treballadora de la teva localitat. Mm -hmm. no? Mm-hmm. En certa manera també jo crec que és una cançó que ha creat imaginari i col·lectiu de la història de Pego i que l'ha, com en certa manera, si no internacionalitzat, sí que... Sí, eh, moltes diuen no, que el millor per a ser global és parlar de tu mateix o de la teva terra o del lloc on vius i, i sí, no? la història aquesta, molta gent de Pego la, la portem en gens, encara que no sabíem res de com haver anat, de que hi haguera gent del nostre poble que havien acabat en Mannhausen i mos enterem per un, una publicació de premsa i una escritora catalana que va escriure un llibre també i que apareixien els noms eh, sí, jo el que volia en aquesta història era d'alguna manera explicar que n'hi havia tres persones de Pego que havien mort en el camp de concentració de, de Mauthausen, però al mateix temps no explicar-ho d'una forma, diguem-ne, com sol passar de vegades, no? quan, quan hi ha un accident o quan hi ha un atemptat o quan algú mor en, en, en circumstàncies molt doloroses, des d'un punt de vista molt de, de eh, de treure, només de parlar de, de qüestions molt sentimentals, de treure la llàgrima, de com s'ha mort aquesta persona, dintentar No, I a mi no és tant de parlar de la mort, sinó de parlar de la vida que havien tingut, no? Era el que més m'interessava eh, en esta gent i veure tota la història que l'assassinat de Mahausen és al final, però que eh, esta gent no mos semblen només importants perquè són víctimes, sinó que són víctimes perquè tenen tot un recorregut, no? I, i que gent que sense saber llegir i escriure, perquè no els coneixem, però els llauraors en aquella època que anaven al camp eh, de sol a sol no sabien llegir i escriure, eh, sense saber llegir i escriure, eh, es monten es munten en una aventura, primer de guerra civil i després de guerra mundial i després d'acabar en un camp de concentració que, que també pot fer pensar molt, no? I que ara avui en dia estem convençuts de que a la gent és, la cultura és molt important per a, per a la gent, no? Però, però també és veritat que n'hi havia gent que tenia les coses molt clares sense haver tingut accés a la cultura, no? I, i d'alguna manera era explicar això i encara que no sapiérem normalment qui eren aquestes persones, però sí que coneixíem la història dels nostres avis i que a millor no havien acabat amb houses, però que sí que havien estat en camps de concentració en França i havien, havien tastat les presos franquistes, gent que havia estat fusilada i que la història de Pego és molt similar a la resta de, de històries eh, del País Valencià i també de, de la resta de l'Estat i d'alguna manera volíem, volíem contar això. No? Mm -hmm. Dia Gervasio Sánchez no, que en un conflicte bèl·lic una mort sense retratar és com una, una mort oblidada. Sou conscients que els tres de Pego siguen possiblement els represaliats del nazisme més coneguts de tot el País Valencià? <laughs> no, no sé si seran més coneguts. Ahir em planteja un problema moral perquè no, jo quan vam treure la cançó, jo recordo que en l'article de premsa que vaig ir, i després ja no el vaig trobar, recordava, jo pensava que, de fet, tenia segur que posava que eren quatre de Pego. I vaig entrar en la, en la pàgina web de l'Associació de Víctimes de, de l'Amical de Mahausen i estava tota la llista allí. Passa que llavors no la tenien ben informatitzada i havies d'anar buscant-los un a un. <laughs> I jo em vaig buscar i em vaig trobar tres. El quart no el vaig poder trobar. Sembla ser que n'hi havia un quart i sembla ser que després els investigadors han dit que n'hi havia un quint. <laughs> o sigui, que realment no eren tres de Pego que van morir allí, sinó que eren cinc. Lo que, en estos tres n'hi havia una cosa molt, molt, molt important i que em va fer imaginar-me la història, no? Eh, de com comença la història i... I és que els tres havien mort en un mes i mig de diferència i estaven en el mateix camp de concentració, dir, un camp eh, auxiliar de Mahausen, que es diu Gusen, eh, i els tres estaven en el mateix camp i els tres havien mort en, en un país de mesos, o això de diferència, i les dates de la mort estaven ahí, no? Lo qual el feia pensar que d'alguna manera havien tingut tota aquesta història junts, no? O, o havien... Per, el, o sigui, que els tres del mateix poble acaben en un camp allí en Àustria eh, eh era realment... <laughs> Eh, feia pensar, no? Mm -hmm. eh, sí, tornava per a pensar molt i una última cançó d'este CD que anem a tractar, no? perquè com hem dit probablement siga el CD més reeixit dels que heu fet, l'himne del desencant, perquè abans hem parlat de, de tot el que seria l'amor, no? la visió positiva de, mm de València i així arriben lletres molt, molt dures. L'himne del desencant, i és que no és de so, és del... És, és de l'últim heretge, És de l'últim heretge. Sí, l'últim heretge... En aquest sentit, l'últim heretge és un disc més negre. No és un disc tan lluminós a nivell eh, de discurs ni a nivell musical com Saó, és un disc més negre i quan estàvem fent-lo teníem un poc la intenció de fer un disc més, més negre en aquest sentit, no? tant de, de les textures musicals com d'allò que estàvem explicant i l'himne del desengant eh, sí, parla un poc de, de la crisi de de 2008, que va haver una crisi a nivell mundial molt forta, i com una part de la classe treballadora encara no, no, no veies que s'estava adaptant, havien perdut la faena, havien perdut... Eh, molts havien quedat endeutats fins a les celles, i, en, i llavors encara no es veia, en l'any 2010 encara no es veia del tot aquest moviment que va aparèixer a, uns, un, mm, uns mesos després, que va ser el 15M, i donava un poc la sensació, feia por, perquè jo recordo, llavors jo tenia un pub, tenia un bar i venia molta gent, i sentia parlar a la gent, i un poc la sensació de que la gent eh, feia anar a lo fàcil, que era anar a donar la culpa als immigrants, anar a donar la culpa als que estaven pitjor que ells, i no, no acabem de reflexionar qui, que el sistema els estava matxacant, no? per sort, i en aquest sentit crec que va ser bastant més, vam, vam ser més pessimistes de lo que va passar, eh, moviments com el 15M d'alguna manera van fer que les coses anaven una miqueta millor. No? Uh mhm. -huh. Com bé dies, no? l'últim heretge és un disc més fosc que, que l'anterior. De fet, en Saó semblava no? com que la gossa sorda anava a passar de, potser, la cançó més d'esca dolçaina protesta que tots coneixíem cap a una cosa potser més pareguda als grups que ara sí que estan. Uh mhm. -huh. I en l'últim heretge ens trobem una certa tornada als orígens, eh, jo recordo no, quan va aparèixer el CD, si no m'equivoc, que fa el temps una entrevista que vos feren, que fes la reflexió aquella que, que, has, que has fet en aquesta mateixa entrevista de, apareixi, de te pujaves al balcó de ta casa, miraves la muntanya i el mm. que veies eren grues, grues i grues. Mm. Sí, és un poc una tornada. També, eh, en aquell moment, suposa que la, van fer el que ens va donar la gana. Eh, eh, després n'hi ha molta gent que, clar, eh, eh, quan vas en un moviment que té que va, va, va cap a, a nivell musical i després ha demostrat que hi ha una tendència cap a, cap a un sector de, cap, a, sor, cap a sons més nets i cap a eh, voler que la gent s'ho passi bé, que balli, etc etc. no? Eh, possiblement, en aquest moment, l'últim heretge no era el millor disc, no era el que la gent s'esperava, després d'haver tret el saó, però nosaltres, abans de gravar-lo, la veritat és que mos donava igual, no... Pensaven que mos havia eixit un <laughs> disc més dur, més punky, i, i, però bé, volíem, volíem per això, no? Eh... <coughs> I també tenia, té la lectura aquesta més social, de, d'estar de en una altra crisi diferent, no? Hi ha hagut diferents crisis que, que hem parlat, des de la crisi de la cultura o de, del territori, aquesta és una crisi de la, de, més parla més de l'economia global, de com cau tot i de com es queda la classe treballadora totalment desorientada. No? Mhm. Un altre dels temes que comenceu a tocar, jo crec que és el que més el tema que més se toca en aquest disc és el de la religió, mm. òbviament una, una lectura sí. no molt positiva. Eh, per què en aquell moment precisament comenceu a criticar potser la religió més que en treballs anteriors? no sé, eh, tampoc no és una crítica a la religió com a tal, sinó encara que no, no ho sembla, és una, és una crítica més aviat al fonamentalisme religiós, no? no encara que fem proselitisme de, de l'ateisme, i, i, i és una cosa que no havia vist jo massa en, en ninguna cançó mai, que algú fera proselitisme de l'ateisme, lo qual mos feia bastant gràcia, però no vaig voler mai pensar que era un disc ni eixa cançó ni alguna altra que tenia que parla de, de la mesa i més místic no vam pensar mai que fora mm, directament contra les religions sinó contra el fonamentalisme eh, religiós no? i que i recorda molt la, pues, la mort del papa aquell eh, de Boitila i, i com va començar a eixir eh, manaes de gent que no pensaves que estaven ahí o que socialment no tenen res a veure amb nosaltres i que no et trobaràs mai en ells, però que tenen una, una visió de la societat tan diferent a la nostra i, i, i, i el nostre parer tan fosca, no? Això d'alguna manera va fer reflexionar molt i com de vegades a nivell individual n'hi ha moltes maneres de, de mentalitzar-te i d'eixir d'una situació de pressió, com puga ser d'eixir d'una secta, però, i una de les que proposàvem nosaltres era eh, que diu, eh, ara, gràcies a Déu, ara m'ha fet ateu, no? Eh, eh, era un poc... És, era un poc de broma, però sí que també defensant els valors de, de, de les persones que eh, per damunt de tots està la persona i que moltes voltes eh, la idea de Déu està feta més com un control social que com una altra cosa, no? Tot això era 2010, no? Jo crec que si parlem ara de fonamentalisme religiós o fins i tot d'allò que s'ha conegut com a xoc de cultures, eh, el tema està d'actualitat encara. Sí, sí, de fet tenim la, la cançó d'Apocalipsi parla bastant d'això, del, del xoc de, de civilitzacions, que es parlava ja en l'època. Eh, sí, nosaltres hem, hem volgut, en aquest sentit també... Eh, volien fer front també a aquesta idea de, de xoc de, de civilitzacions, de, de retroalimentació mútua que tenen tant l'extrema dreta, tant de, de, de, del món de l'islam com l'extrema dreta occidental o europea, no? eh, des del wahabisme que és d'Aràbia Saudí fins a, a l'extrema dreta patriòtica d'Europa, de, de, que evidentment té, té les seues arrels en, en el feixisme, eh, i que aquests dos moviments es, es retroalimenten, no? i que per molta mística que porten i que per molt que estiguen basats en, en llibres diferents o, o en místiques diferents, eh, són dos moviments que es realimenten, es necessiten l'un a l'altre, i la cançó d'Apocalipsi està una mica per a criticar tot això, no? Mm -hmm. I bé, este és el moment en què estic jo ara sí que sí la cresta de l'ola totalment. Eh, la situació de la música en València ja no tenia res a veure no? en aquests moments de 2004, i pot ser, que és quan començàveu. Mm. Eh, qui, mm, vist aquest moment cap arrere i aquell altre moment cap arrere, com, com veus la diferència entre els inicis de la música en València i el moment de consolidació? Mm, bueno, la diferència és prou... Bé, mirat des de dins es veu bastant diferència. Ja la, per la quantitat de grups, també per la qualitat i el, sobretot pel nivell tècnic que tenen, que tenen els grups, eh, perquè s'han consolidat els grups davanters també, encara que ara ja no està la gossa sorda, ja no està obrint passe, ja no està horxata, eh, n'hi ha també una altra sèrie de grups davanters que estan consolidats i que van, van estirant en els festivals i fan que s'ompli de gent, no? Però a banda d'això tenim un altre diguem-ne, un segon esglaó de grups que possiblement això no estava abans i que en són moltíssims, que són grups que els falta poder per a pegar el pas i pujar a, a l'esglaó superior, no? Passa que això és complicat, no? I ahir ja podríem estar parlant de, mm, entraria molt al debat de parlar la situació actual de la, de la música en valencià o de la música en general al País Valencià, la situació dels festivals, sembla que estaven com una certa bombolla, no? Eh, i, I com que pues, possiblement eh, eh, estem llançant molta oferta i que la demanda encara, encara estem esperant-la, no? S'ha de canalitzar, la demanda ha crescut molt, però l'oferta també, llavors crec que no s'estan adequant massa bé i eh, jo penso que soc, soc optimista i penso que eh, això podrà adequar-se eh, quan recuperem els mitjans de comunicació públics sí que, eh, sí que donen suport decidit a la música en la nostra llengua i que quan això passe és, possible que s'adequi l'oferta i la demanda, però ara en aquests moments tenim possiblement un, un excés d'oferta en algunes coses, no? També és veritat que en tot aquest període que hem analitzat fins, a, fins ara, eh, amb internet i el boca orella, la cosa anava perfecta. Sí, sí, sí, sí. No, no, no. Per a donar-se a conèixer els grups, Eh, clar, nosaltres si no haurem tingut internet, no sé ja si la s'ha sort d'haver existit o d'haver tirat molt avant o ens haguem cansat abans perquè si no s'haurà sigut un poc anar pegant això que parlen abans que votaves contra la paret, però el fet de tindre internet i després les xarxes socials ens fa arribar a, a, a molta gent, no? Però bueno, la, en la situació actual ja és com a que internet és una arma que tenen tots, i clar, ja, com, ja és, és com una arma que es devalua, no? perquè tot el món la té i tot el món ha après a usar-la <laughs> i cada volta n'hi ha més grups i, i bé, és una situació interessant en el sentit de que és molt possible que estiguem encara en els pròxims anys siguin els millors de la música en valencià, molt millors que tot el que hem tingut abans, però també és veritat que hem d'anar molt en compte perquè no estem encara com a País Basc o a Catalunya on la situació està realment consolidada, no? A Catalunya poden passar-se 10 anys o 15 fins sense que n'hi hagués grups ahir cantavanters, no? pràcticament des que s'acaba el rock català i que és el que ja es parlava als anys 90, de Sau, Sopa de Cabra i tal, fins a que ara arriben grups eh, bandera en Catalunya, com pugui ser Manel eh, i alguns altres, que arrastren a les masses, eh, en aquest impàs de temps mm, no han hagut grups ahir super, super coneguts, però tampoc ha passat res, perquè n'hi havia una indústria molt consolidada, no? I, i clar, ara lo, crec que així lo importante es consolidar la, la indústria, no? Que no mos passa que, que jo que sé, que els grups ara que estan ahí davant traguen dos discos ruïns i que se'n vagi tot a fer la mà, no? <laughs> I en 2012-2013, més concretament en el Festivern, diguem que és el primer paró de la Gossa Sorda, no? la mm. primera gira de, de comiat, que jo crec que és una cosa que ha passat en Mossos Valencians, que han hagut diverses gires de comiat, i ahir en 2013 tu comences un altre projecte que dura poc, que Font mm. Vertigen. Què, què Font Vertigen? Eh, vertigen, sobretot les ganes de, de continuar eh, fent traient cançons i fent coses en, quan la gossa sort havíem pactat parar un, un any i mig eh, també de, de, de, de la relació quan conec a Joan Palomares que ja és de Berguard i ja tenia no sé quants discos darrere eh, però que era diguem-ne que eren discos que ja havia fet però que s'havien quedat una mica ahí perquè no, es dedicava un poc a fer-los a l'estudi, però no es tocava en directe ni res, no? I parlant una mica i animant-lo i tal, pues, eh, ja comencem a treballar en alguna cançó i, i ja el projecte de fer alguna cosa en el temps que la gossa està parada, no? Eh, quan estàs fent el projecte de Vertige t'il·lusiones i penses que potser lo pot això tirar més cap avant, però clar, arriba un punt que, que veus que, que clar, eh, eh, n'hi havia que continuar la gossa sorda i necessitin continuar la gossa sorda i Joan també tenia el seu grup que quan es conforma Project Soap i, eh, i Vertigen eh, el, el deixem en stand-by no? però per a mi va ser una cosa molt interessant perquè ens van demostrar a nosaltres mateixos que en un temps reduït eh, i, i treballant un poc so, sota pressió però també molta il·lusió es podien fer coses d'altra banda, pues, a mi m'interessava bastant canviar un poc eh, el tipus de música que estava fent. No? En aquest moment també m'interessava fer una cosa un poc més personal i que donarà un poc igual el que pensarà la gent. No sempre estàs fent cançons per a d'alguna manera canviar el país, canviar la mentalitat... Això acaba, acaba cansant un poc. Al final acaba cansant un poc. En aquest moment m'interessava fer coses un poc més personals, no? i si n'hi ha algú que no ho entén, doncs mira, no ho entén. <laughs> i com bé dius, no, un any i mig després tenia que tornar la gossa mm. i torna amb la polseguera. Mm. Quines diferències n'hi havia, no? Què, què aporta aquest any i mig de, de parada per al, per al nou disc? Eh, aporta moltíssim, i això hem après, anem a veure, des de pràcticament que traiem 2003, sobretot 2006, 2008, 2010, estem dos anys disc, disc, disc, disc, disc, i, i dos anys disc, a més de gira, i, i traient el temps d'on podies per a, per a, per a poder tirar avant també semblava com que si no, si no seguies aquest ritme el descavalcaves un poc del ritme que portava tota l'escena musical, no? Havies de seguir un ritme de... Eh, o sigui, disc, gira, disc... I, i clar, el fet d'haver parat, encara que jo estava en vertigen i tal, però jo penso que això ens va vindre a tots molt bé de cara a plantejar-nos treure un disc en temps i sense presses, i pegant-li moltes voltes a les cançons, encara que quan la Gossa Sorda va parlar de 2013, més de la meitat de les cançons del disc de la Polseguera ja, ja les teníem, no? Suposo que per això també era com que teníem plan, planejat tornar perquè aquest material ja estava ahí, i a més eren, eh, el eh, resultat mos agradava, no? Eh, les idees, no? encara que les vam haver de treballar molt després de cara al disc. Però és un disc en el que ens vam quedar molt contents, sobretot per això, perquè eh, eh, a base de, de tirar-li hores i de, i de fer faena i de pegar-li voltes a les idees, pensem que ens va eixir un disc en el qual nosaltres estem molt contents. Eh, no sé, la gent després pot opinar el, el que vulga, però si, nosaltres sí que, sí que estem molt contents del disc per això i d'alguna manera ha sigut per a tots va ser una lliçó en el sentit de que a voltes no cal tindre tanta pressa per fer les coses i que, que poquet a poquet a voltes les coses eixen millor. Uh -huh. I com bé dius, no? eh, pràcticament cada CD tocava moure-lo en una gira, no? sobretot perquè la escena era tan, estava ebullint de tant que, mm -hmm. que tot el món estava fent gires. En el cas de la Polseguera, eh, la gira eh, ho ha arribat a moure el, el disc fins i tot al Japó, no? Sí, sí. Eh, la veritat és que quan van treure el disc van començar eh, hem anat a, a molts llocs, ara en aquesta última etapa del grup, per acabar el grup i tal, que, que en, o, o en el grup no, no havia anat o en repetir circuit, però sí que ja conforme anàvem passant els anys et donaves compte de que repetir sempre el mateix circuit resultava un poc avorrit i un poc cansat, no? No vol dir que no mos agrada ara, mos agradava moltíssim i hem fet molts amics i, <laughs> i mos ho hem passat molt bé anant al circuit de música en valencià, tant del País Valencià com de Catalunya, eh, que és el que hem fet durant tots aquests anys, però al mateix temps també ens donàvem compte de que necessitàvem fer alguna cosa nova, no? I clar, ahir és quan, també quan, quan, quan ja ens plantegem que el grup s'acaba, també és quan plantegem de fer una, una gira llarga, sobretot per a fer aquelles coses que no havíem fet. No? Uh mhm. -huh en totes aquestes coses no, que no havíeu fet però sí que comenceu a fer de cara al final també, sobretot de eh, consolidar-se ja no tant en la nostra escena de la nostra llengua, sinó també tornar a aparèixer més no? en, en l'escena de la música combativa de la resta de l'Estat mm -hmm. i clar, així sí que n'hi ha un contrast no? perquè normalment eh, fer coses en València a la resta de l'Estat sol són un hàndicap però jo entenc que en el cas de la música combativa la rebuda és perfectament normal, no? Sí, sí que ho és. Eh, perfectament normal no, però molt més normal, diguem-ne, que en altres camps. Eh, com, eh, fa 3 o 4 anys és quan comencem a tocar el Rock. Mm, també, anem a, també hem fet molts concerts a Madrid, la qual d'alguna manera indica que n'hi ha gent receptiva a la música en català en, en les zones d'Espanya, no? Mm. I per a nosaltres eh, això també ha sigut molt interessant. De fet, eh, tocar a Madrid eh, tocar en les sales de Madrid, en tots els concerts que hem fet, hem fet no sé, 8 concerts en Madrid i cada volta que hem anat eh, és brutal. Jo recordo la primera volta sentir a la gent de Madrid cantant les nostres cançons i eh, el favor a les coses molt d'una altra manera, no? Mm -hmm entenc ja que, com tu vas dir, no és normal del tot, però sí que és prou més normal. Una volta eixes d'Espanya, eh, ja podem dir que per cantar en valencià sí, sí que és vist com a normal. Sí, la veritat és que quan hem eixit fora de l'estat espanyol, no, no, eixa pregunta de per què cantes en valencià, cantes abans te la feien així i després te l'han fet moltes voltes quan has eixit eh, a llocs de Castella, però també en llocs com Euskadi i llocs així, clar, quan vas fora no, la gent no... Aquesta pregunta no la fan. La gent entén que tu cantes en la teva llengua, que és la, de, la llengua de, del teu país, i tampoc no, no es pregunten massa no? de si és una llengua més majoritària o més minoritària o, o totes aquestes coses, o si la gent t'entendrà o no, perquè evidentment de primera ja no t'entenen. No? Després ja pot vindre l'interès cap a les cançons i cap a la llengua en la que està aquesta cançó i a nosaltres tot ens ha passat en altres grups i jo espero que això també vagi passat però clar, sí que eh, és realment per als valencians i per als valencianoparlants a, com nosaltres arribar a, al Japó a tocar i veure que n'hi ha gent que es, es sap les cançons encara que després no entenguen res de valencià o no sapien res de valencià però les cançons les canten no? i clar, per a nosaltres això és de les coses més boniques que ens ha passat no? Eh, com bé has dit, no està tapat bé després d'una parada d'un any i mig. Eh, tornarà a la gossa, ara que, òbviament, tu no pots eh, continuar per una sèrie d'obligacions? O... No, anem a veure. Eh, sí que el més fàcil en aquest cas, molta gent ha pensat que la gossa sorda eh, s'acabava perquè Josep Nadal s'ha fet diputat, no? Però no és exactament així, de fet, anunciem el final de la gossa sorda abans de les eleccions, però abans, i quan encara estàvem en, en compromís en les primàries, que jo hauria pogut ser diputat o no, Eh, eh, eh, la raó fonamental de que el grup s'acabe són dos. La primera és que han passat, molt dels, han passat els anys i la gent mos han fem majors i cadascú té les seues ocupacions i preocupacions que cada volta són més grans i a la gent això, evidentment, tot el món es dona compte. Pues, n'hi ha gent que ha tingut fills, n'hi ha que vol fer oposicions, n'hi ha que té una empresa... Ni... Eh, cada volta costava més estar quasi tots els caps de setmana eh, de l'any fora de casa, la, la vida social i familiar acaba diguem-ne, cada volta tocant-se més, i, i això, és, això va ser una de les raons. I l'altra raó, i segurament la més important, és que ens vam donar compte que eh, eh, el moment d'acabar i fer la gira que hem fet segurament era eixe, perquè si no ho fèiem ja, igual arribem a un punt en què podíem d'un dia per l'altre, una setmana per l'altra, o eh, veure que el grup s'acabava i no tenien temps de Eh, acomiadar-nos de la gent com nosaltres volíem. No? Eh, el fet de, de, de planificar en un any i mig de temps al final del grup ens ha permès pues, fer totes les coses que no ens havíem pensat o no havíem fet, com fer un, de, un concert en directe, tocar en la plaça de Bous, eh, anar a tocar en una presó de París, acomiadar-nos de, de, dels, del circuit dels jocs més emblemàtics i també, molt important, anar a tocar a llocs eh, on fins que no ha hagut un canvi polític el 2015 mm, la bossa sorda no havia tocat, no? des d'Altea, Alzira, Xàtiva, eh, Gandia, o no havien tocat o feia molt de temps que no tocaven. No? aquestes eren raons ja prou fortes per intentar eh, acomiadar-nos d'una d'una manera més mm, premeditada i més, més pactada, no? Uh mhm. -huh. Parlem també, no, si vols, de això que ara t'has fet diputat, mm -hmm. perquè eh, bé, la teva relació amb... no hi ha compromís, no? perquè tu eres de gent de compromís, tu no eres mm -hmm. de ningú d'aquests partits que fundaran la coalició, sinó la teva relació fins i tot amb la unitat del poble valencià, que aleshores encara es dia, ve mhm. d'antic, mm -hmm. òbviament. Sí, ve d'antic. Jo crec que la primera reunió que vaig anar de la unitat del poble valencià, no sé, tindria 16 anys o per ahí, o sigui que ja fa molts anys, i, i sí, he, he, sempre he estat una mica d'entre dins i fora, sempre vaig donar suport a, primer a la gent de l'OPB, després a la gent del blog eh, del meu poble, d'una manera molt més local, més motivat per la política local i tot el que estava passant a, a Pego, que també era una història per no dormir, i, i a poc a poc va ser interessant més, eh, possiblement jo en la ciutat de València, quan estava estudiant, estava en altres moviments eh, diguem-ne, més combatius, que estàvem més allunyats de lo que és el bloc, o... i sempre vaig tenir aquesta doble vessant no? a nivell de militància. Eh, cap a l'any 2009 o per ahir, 2010, ens donem compte quan comença a fer-se compromís, que la cosa anava en sèrio i que podia tindre resultats, i és pues, poquet abans del 2011 quan torne a, tant a, a, a militar a, a, a, al poble, perquè vaig cap al 2006 o per ahir me'n vaig anar del col·lectiu, vaig tindre un poc de brega amb la gent del col·lectiu per tots els temes estos de camps de golf i de, eh, de lluita en defensa del territori. Eh, després torne al poble, eh, a militar en el poble, quan ja s'havia quedat clar que mm, no anàvem a defensar ninguna cosa d'aquestes de, que puguen suposar agressions al territori i, i, vaig, i m'apunté també al part, a compromís a nivell nacional, no? esperant que s'ha donarà per algo pues, poquet abans de les eleccions de, de 2011. No? De fet, en, en la cançó de 2010, no, la de Dona amb la mà, mm. ja se comencen a dibuixar no? algunes d'aquestes coses, lo movem en xarxa Dona amb la mà. Sí, sí. Jo, ahir n'hi ha un poc a explicar. El tema en 2010 possiblement ahir tenia més influència d'un moviment que van fer que 2009, sobretot el 2009 i el 2010 crec que també va tindre, que es va dir en moviment, eh, on hi ha molta gent que després hem acabat eh, en compromís, però també hi ha altra gent que estan en, en Esquerra Unida o després han acabat en Podem i, inclús gent del, i gent del PSPB també n'hi havia algú, que pensàvem que, de fet, en aquell moment les enquestes diuen que el PSOE i el Parlament Valencià anaven a quedar-se al 2011 només amb dos partits, PSOE i PP, uh mhm. -huh. que tot lo de més se n'anava avall i que no n'hi havia... I la gent estava molt poc esperançada i llavors vam pensar que era el moment de començar a, a sondejar als moviments socials i a gent de, dels partits polítics, però que no foren els que estaven en primera fila, per intentar moure alguna cosa diferent, no? Eh, ja molt abans de, del 15M i molt abans de, de, de que es parlara de les candidatures que després va fer Podemos als pobles i tal, no? però en aquests moments ja començàvem a parlar de primàries obertes, de transparència, de, que els part, de nova política, de que els partits havien de canviar. Eh, I en un moment, hi ha una, recordo una reunió en la ciutat de València on estan els moviments socials, en què es decideix que aquest moviment no vaja a eleccions i, i jo penso que també és d'alguna manera influenciat també per la formació de compromís en aquell moment, la gent comença a il·lusionar-se en els partits que estaven en aquest moment a les Corts, Iniciativa, el Bloc, i, i, i esta il·lusió fa que d'alguna manera digue, molta gent diu eh, bueno, anem a deixar una última oportunitat als partits, a veure què fan i si se la tornen a pegar llavors és, des de moviments socials i intentarem eh, plantejar una alternativa no? eh, bé, le, la història va anar com va anar i va, no va anar tan mal. No? Vull dir, el PP va tornar a guanyar el 2011, però eh, va, en, en aquelles eleccions va ser quan va aparèixer allò de, de compromís, que ningú donava un duro, i les samarretes de Mònica, i aquella, aquell debat a tres dies d'eleccions que tot el món va anar passant-se de forma viral. Ahir, d'alguna manera, vam entrar en el que era la nova política, no? de com la política podia ser una altra cosa, i és quan se li dona una carta blanca a compromís, no? de molta gent que veníem dels moviments socials. Uh mhm. -huh. I com comentaves, no? tu eres membre de gent de compromís i uh -huh. de mhm. fet eres portaveu no? del, del col·lectiu, podríem dir? Eh, ben bé no, portaveu no, no sé si que m'han posat en alguna cosa però no sóc jo estic a gent de compromís perquè d'alguna manera és eh, per ser fidel en la meva trajectòria personal perquè jo haver volgut, si haver volgut ser del bloc, que és el partit que està a la, a la meva comarca, doncs m'haver pogut apuntar-hi a l'any 2001 <laughs> o abans, o no. però no, si no ho vaig fer també era per alguna cosa, vull dir, perquè jo si, m'he fet moltes reunions, he treballat molt amb la gent del blog i he estat en el col·lectiu local fent el que feia falta, però en aquests moments, si no em vaig apuntar al blog, era perquè jo també tenia una crítica determinada al blog a nivell nacional, no? i també el bloc després a nivell comarcal, no? Lo qual volia dir que jo tenia claríssim a qui havia de votar sempre, i sempre anava a votar al bloc, i tenia claríssim de que políticament, sense un partit com el bloc, el, este país no anava a ningun lloc. Però al mateix temps tenia claríssim que, que el partit, si no donava pa més, també en part era culpa seva, no? I, i és quan, quan quan vaig apuntar-me, haver pogut decidir apuntar-me al blog, perquè ja havíem canviat moltes coses, però decidisc mantindre la meva trajectòria personal i, i estar com a independent, no? eh, en gent de compromís. També en la idea, sobretot la idea era que, que la gent que entrava en gent de compromís entraven per a fer compromís, perquè entenien que compromís era alguna cosa més eh, que, que la suma dels tres partits que l'havien fet junts, no? I era molt més que la suma dels tres, havia de ser eh, un projecte nou que acabara amb la vella política i que portara avant a tres maneres de relacionar-se políticament les persones, no? Uh mhm. -huh. I aleshores podríem dir no, que gent de compromís que són estats representa això. Sí, el que passa és que eh, estem en una paradoxa quasi filosòfica, no? en el sentit de que gent de compromís som els adherits que d'alguna manera som els independents. No? El fet de que l'únic que és agarrar a gent que siguin independents i dir-los vosaltres representeu això quan lo, realment el que representen és que són independents és molt difícil perquè cadascú no tindrem una, una idea <laughs> diferent de per què estem en gent de compromís no? i molt, parla molt de trajectòries molta gent que venia d'altres partits com pròxims al bloc, iniciativa, el que sigui, que no acaben de fiar-se i es senten eh, d'alguna manera a nivell personal més alliberats si estan en, un, en una força gent de compromís i, i ahir estem, el que passa que tenim una certa decepció de com han anat les coses, compromís a nivell orgànic, a nivell intern, no acaba de ser el que havíem volgut, ja no és tant la crítica a nivell eh, de govern o a altres nivells més de, de combat diari que, és, que puc haver eh, en la política diària o de mitjans de comunicació, sinó a nivell intern. Sí que hi eh, és on, on la gent de gent de compromís mos sentim una miqueta més dolguts perquè no, no s'ha anat a, a integrar eh, el projecte com pensàvem nosaltres al principi que anava a fer-se. No? Uh mhm. -huh. I bé, jo crec que amb aquestes reflexions, eh, Josep, moltes gràcies, eh, podem tancar l'entrevista i bé, gràcies per haver respost a la nostra crida